guten Morgen, grüß Göttchen, ich komme gleich zu dir. Oha. Hier, guten Morgen, ihr Lieben. Ich begrüße euch auf der Messe und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß mit unserem Messevideo. Wir haben ganz geiles Wetter. Ihr könnt bei uns am Joint Rolling Contest teilnehmen oder schaut euch einfach nur die Messe an, sackt ein paar Sachen ein, werden ja überall verschenkt hier. Also, wir erwarten euch. Bis dahin und viel Spaß beim Video.